Un dépôt de munitions de la 3e brigade de chars des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Dvorikneia. En outre, les actions de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été réprimées dans les zones des colonies de Sankovka et d'Orliansk dans la région de Kharkiv. Au cours de la journée, plus de 120 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat blindés, deux voitures, ainsi qu'un véhicule de combat gradé MLRS ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimansky, les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes centres ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novskoye. Chervon et de la République populaire de Lugansk et Grigorovka de la République populaire de Donetsk. Les pertes de l'ennemi se sont élevées à 75 militaires ukrainiens, ainsi qu'à deux véhicules de combat blindés. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut ont libéré les trois quarts des parties nord-ouest, centre et sud-ouest de la ville d'Artmovsk en une journée les troupes aéroportées ont bloqué la ville depuis les périphéries nord et sud. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, l'artillerie du groupe de troupes sud ont soutenu les actions des détachements d'assaut. Au cours de la dernière journée, l'aviation a effectué 4 sorties, l'artillerie du groupe a effectué 67 missions de tir. Dans les zones des colonies de Stupojki, cranois de la République populaire de Donetsk, ainsi que dans les parties nord-ouest et centrale de la ville d'Artmovsk, les tentatives des forces armées ukrainiennes de contre-attaquer les détachements d'assaut ont été contrecarrées. Un dépôt de munitions de la 68e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Kranogorovka dans la République populaire de Donetsk. Les pertes ennemies par jour s'élevaient à 380 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat d'infanterie, cinq véhicules de combat blindés, huit véhicules. Une monture d'artillerie automotrice Akatsiya, un obusier et un véhicule de combat gradé MLRS dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhye, des frappes opérationnelles et tactiques et de l'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Vuleda, Pavlovka de la République populaire de Donetsk, Chervonoé, Malaya tokmachka et Kamanskoye de la région de Zaporozhye. En outre, dans les zones des colonies de Vladimirovka et Neskuchnoé de la République populaire de Donetsk, les actions de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Au cours de la dernière journée, les pertes ennemies dans ces zones se sont élevées à 120 militaires ukrainiens, de véhicules de combat blindés, de véhicules et l'obusier stabé. Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts causés par le feu, jusqu'à 30 militaires ukrainiens, deux voitures, une monture d'artillerie automotrice Vozdika et un obusier des 30 ont été détruits en une journée. Un dépôt de munitions de la 126e brigade de défense territoriale a été détruit près du village de Zmiavka, dans la région de Kherson l'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie au cours de la journée ont vaincu 98 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel, dans 133 districts. Dans la zone de la colonie de Seversk Mali de la République populaire de Donetsk, un ponton induit par les forces armées ukrainiennes sur la rivière seversk donets a été détruit le poste de commandement et d'observation du bataillon de la 110e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été touché près du village d'Avdivka dans la République populaire de Donetsk. Un dépôt de carburant pour l'équipement militaire de la 17e brigade de chars des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Konstantinovka dans la République populaire de Donetsk. L'aviation des forces aérospatiales russes a abattu trois avions des forces aériennes ukrainiennes en une journée, notamment, dans les zones des colonies de Novoukrainka et de Sergivka de la République populaire de Donetsk, deux chasseurs ukrainiens MiG-29 ont été abattus. Un avion ukrainien Su-25 a été abattu près du village de Doljankoa dans la région de Kharkiv. Un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone de la colonie du Glédar de la République populaire de Donetsk. En outre, Quatre roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR ont été interceptées et six véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Podokalinovka. Dans la région de Kherson, comme Somolskoye de la République populaire de Donetsk, Novogorovka, Ilianka et Chervonopopovka de la République populaire de Luhansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 411 avions, 228 hélicoptères, 3776 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8732 chars et autres véhicules blindés de combat, 1089 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4619 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 9617 unités de véhicules militaires spéciaux.